असलम मेरा नाम है मोहम्मद दानिश और इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग फिल्मों का ओपन कैसे कर सकते हैं ओपन आप लोगों ने इजी मोड अगर आप ओपन करते हैं तो आपके पास 4.3 के रेशो में आपके पास ओपन हो जाएगा और कुछ ही फीचर आप इजी मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन फुल फीचर मोड में आप लोग सोना इशारिया नौ के रेशो में आप लोग फिल्मों का यूज़ कर सकते हैं और अपने तमाम के तमाम फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हैं या ये एडवांस लेवल पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसी मोड में आप लोग सेल फिल्टर और ट्रांजिशन वगैरह लगा सकते हैं बल्कि फुल फीचर मोड में आप तमाम काम कर सकते हैं और मैं यहाँ पे फुल फीचर मोड पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से आपके पास मुकम्मल तौर पर फिल्म ओपन हो जाएगा